أنا شو الساتر رصد عدو في أي رصد عدو في أي planting. زرعت السبايك تبقى عدو واحد انتهى الأمر ريز دائما ما تبذلين الجهد لرفع معنوياتنا شكرا لك خرج الروبوت المتفجر أرصد عدو المنطقة هنا احذروا يتقلب عليك There's one inside, Reyes. One inside the back. زرعت السبايك Come on, push forward. لا تنهض Last one. One's back left. آخر لاعب باق قرار مسح المنطقة أمامنا اجعلوهم يتوسلون Coming mid. Mid, mid, mid. سبايك اون مي سبايك سقطت السبايك تي بي واحد سقطت السبايك في بي عليك به تبقت ثلاثون ثانية Oof. باق Right side. Why? What are you holding, bro? <laughs> أداء رائع Where did you go? Where did you go? Why did you leave? We had the spike. سوف أسترد ما يخصني أعيد التلقيم سقطت لسبايك في B. لن يموت حلفائي سقط تبقى عدو واحد سقط ثلاثة زرعت لسبايك plant there. لن أموت هنا هل تنهضوا؟ آخر لاعب باق Couldn't it, bro. ارفع رأسك. نحن فالورانت. نحن مقاتلون. أهناك من يشتري هذه؟ تبقى عدو واحد ذرعت السبايك نفدت الشحنات لم ينتهي بعد واجبك on the Será que alguém é? Olha. Tá fazendo três pipe e. Planting. لسبايك رصد عدو في الوسط كشف المنطقة رصد في بي لاعب باق تبقى عدو واحد Nice try. Sorry. Fuck! استعدوا واحترسوا وسنعود للقتال I'm gonna hold B, B from the back. Oh, we don't. Okay, I'll hold that. It's okay. اسمه سقطت ال spike في الوسط رصدت ال spike في الوسط تبقى عدو واحد واصلوا القتال واصلوا الفوز مرحبا مرحبا أجل اهدأوا أحسنت اهدأوا يلتزم الصمت شكرا يلتزم الصمت التزم الصمت اهدأوا خذوا حذركم اهدأوا تحياتي fait mettre لن يموت حلفائي رصد عدو واحد تبقت ثلاثون ثانية She's planting Fuck. Ouch. Fucker. pushing آخر you. لاعب باق That was so silly. Fucker, fucker. Why did you... Never mind. نحن هنا لأننا الأفضل إياكم أن تنسوا ذلك It was 2v1, bro. like Phoebe. عدو واحد سقطت السبايك في الوسط Nice. Take the operator, take the operator please. آخر جولة في الشوط. فلننفق الأموال قبل أن نفقدها. سلاح هنا، سلاح هنا. لدي المال شكراً It's the other bomb site logo. It's the half as well, so just push نجدهم تم نشر الساتر سقطت السبايك في الوسط أعيد التلقيم Someone with a classic, take my ghost. Take my ghost, coffee. my ghost got me. One behind you. Another one. ال spike بحوزتي اختفي Behind. لاعب باقي سقطت السبايك في الوسط تبقى عدو واحد تبقت 30 ثانية plant plant plant plant plant where are you going plant the bomb تبقت 10 ثوانٍ مرتفع سقط الجدار السام left left oh مستعدون؟ ظلال متحركة بقى عدو واحد اسقطت تظن ان بامكانك قتلي sorry حسنا يبدو انني لم اعد املك سوى 87 قنبله يدويه امل ان يكون هذا كافيا هنا لنأخذ نفسا عميقا ظلال متحركة تم نشر الساتر واحد مثالي سوف أسترد رسلي هنا Let's all just push air. Let's all just push air. Well, Bowman, you've been having fun. middle. فلنحدث بعض الفوضى. ظلال متحركة. ظلال متحركة. top of the lot on the bridge, Vi- Viper. One mid, one bridge. So- لن يموت حلفائي von mir. Kunde. Alles bei Kunde. Depois hm, B. I can wall. انطلقي قتالا جيدا Fucking hate that weapon. اضربوهم في ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية أهناك من يشتري هذه؟ شكرا Thank you, Owen. أعيد التلقيم طيب كسلوا فيهم سلاح هنا سلاح هنا أريد أن أفجر <laughs> شيئا هلال متحركة لما يشمل رصد Get fucked through the smoke headshot Want to bomb someone, want to bomb. Get far. I'll behind. Clear this spike. Why would you put that up, bro? I'm trying to see her. Why would you put that up? GG take it though. Let's go boys. And girls. Oh man, I can buy for you if you need. Oh, <laughs> you're just playing Aries. Una. Una. مستعدون؟ ظلال متحركة help, boys. I'm getting flashed out of my fucking mind. Boys, we need to team up and just rack the breach. I'm sick of this. الشاملة وسأنجو بحياتي أمام هؤلاء Three rounds in a row, he's flashed and killed me. سأدخر We have no money. I have no money to buy. تم نشر الساتر. ظلال متحركة. لا مهرب مني! Watch the flank, boys. Watch the flank. Oh, come on. Someone help him. سقطت السبايك في بي Fuck me. تمكنت من العدو You're up. Two there, two there, two there. أراقب هنا رصد عدو في بي He's already ran out. تبقى عدو واحد Last one down the window. سيبدأ To your right. هنا To your right, to your right, to your right. تبقت ثلاثون ثانية Just hold. You got spike. He's gonna flash use it again. السبايك بحوزتي هل تنهضوا؟ تبقت عشر ثواني Well done. ليسوا سوى مجرد حشرات Is there 12 or 13 rounds? فلنشق صفوفهم Watch this. ظلال متحركة عدوون في منطقة تولد المدافعين أعيد جاري المسح التسخين. المنطقة أمامنا وجدتهم بعماء Left side, left side, spook. I'm pushing out with an operator to cover you. آخر لاعب باق فقط ثلاثون ثانية تبقى عدو واحد قتلى روتيت again. Oh, you seen تبقت عشر ثواني this pole. Another bomb, another ball. أداء رائع. كان هذا ممتعا. نقطة الفوز. يمكننا إنهاؤها الآن مرة أخرى. بحاجة لمعدات. شكرا. هنا. أريد تلقيم تم نشر الساتر Is what have you cleared, bro? Have you cleared anything? You cleared stuff, though. Behind. behind. Okay, notice our two follower is into fighting again. الأعداء قريبون انتبهوا تم نشر الذاكرة بقى عدو واحد فاز المهاجمون لا يمكن الذهاب